Oi, gente. Eu sou a Lara, tudo bem com vocês? Ah, eu vou cantar uma música que é. Meu. Que é minha mesmo. Isso. Eu sou esse em música. Eu tenho sete anos. Eu tô grupo de música. Eu teria fazer uma música. Ó. Lá em cima do piano tem um copo de veneno. Quem bebeu morreu, o azar não é seu. Tem outra, assim, né? Tem outra parte. Tem outra parte também, tem outra. É assim, é. Lá em cima do piano tem um copo de veneno. Quem bebeu morreu, o culpado não fui eu. Entendeu, gente? Eu queria que você gostasse desse vídeo. Porque essa música é do Paulo Trajano. Entendeu? Qual Essa Paulo Trajano, professora Rosa Meire, estava no ano C. Ia. É o qual trajeto? Sabia antes. Gostaria que vocês me tivessem. Lá em cima do piano tem um copo de veneno. Quem bebeu morreu, o azar do anjo a gente. Tchau, beijo. Beijo. Beijo.